topyr topyr lampei caietai flegei kai pimprae hu ho spinzer dia tu calibus ec halicos puritu ec ruomenos kai en toe apo tu enausmatos ec dexeis anaptei ten helanen kai eita ton lucnon e to xulon kai egeirei floga e empresmon hostis epilambanei tas oikodomias hosen ectu pyros ho capnos anabainei hos thoe caminoi capno dohae proskeimenos eniskomenos lignus ginetai ectu dalu xulu caiomenu thumalops ginetai xulon sbesthen Ec anstrachidos, tes tu dalua meridos, anstrax ginetai. Eita toloipon te fraesti, cae aethale, te frutai.